всем привет! Данное видео подробно разберем то, как а, майнить на NiceHash, как установить NiceHash, как там зарегистрироваться. Будем рассматривать все подробно с почтой и так далее. А, прошу сразу же не писать на эту почту, эта почта чисто тестовая и а, в принципе никакой ценности не несет и чисто используется для того, чтобы вам все показать. Так что особых отдельных личностей прошу туда не писать. А что надо сделать? Для начала переходим в браузер, прописываем в поиске NiceHash, переходим на NiceHash. Когда мы зашли, нажимаем вот в верхнем правом углу на кнопочку «Войти». Нажали на кнопочку «Войти», и здесь, в принципе, можно войти, если у вас есть, а здесь вот вкладочка есть «Зарегистрируйтесь». Нажимаем на вкладочку «Зарегистрируйтесь». Что нам требуется здесь дальше сделать? А, нам необходимо а, сейчас будет э, ввести пароль и почту. А для начала мы введем нашу почту, которую мы создали. А ввели нашу почту, далее вводим наш придуманный пароль. обязательно в конце ставим спецсимвол какой-нибудь, либо собаку, либо звездочку, либо еще что-то. А, я не переживаю за этот пароль, потому что у меня совершенно другой аккаунт. Здесь э, Россия, выбираем, если из России, либо же другую страну. А так, подтверждаем, что страна выбрана верно. Подпишитесь на наши новости и обновления блога. Ну, в принципе, иногда это полезно. Они бывают очень полезные штуки отправляют. И нажимаем «Создать аккаунт». Сейчас у нас создается аккаунт. На нашу почту должен прийти код подтверждения. Вот наша почта, в принципе. Так, здесь не обновлять. Так, вот с NiceHash нам приходит на почту, которую мы указали, а, код подтверждения. Мы копируем данный код и вставляем уже в NiceHash. Копировать Ctrl-C, Ctrl-V, либо же переписывайте, как вам удобно. Нажимаем «Подтвердить». Далее ставим галочку «Запомнить» и браузер запомнит наш пароль на этом компьютере. Далее, что мы делаем? Нажимаем «Войти». Далее нам предлагают выбрать услуги. Добро пожаловать на Scash. Вы можете торговать и хранить свои любимые криптовалюты, продавать или покупать мощность для майнинга. Настройте свой кабинет, выбрав услуги NiceHash. А выбрать услуги, что мы здесь выбираем. Криптовалютный кошелек, да, нам нужны криптовалютные кошельки, майнинг криптовалют, ну, в принципе, мы майним. Биржа криптовалют, так, покупка мощностей я не знаю. Кому надо, тот включает. В принципе, я вообще этим не занимаюсь. А, ну, если вам надо, то включите. В принципе, давайте включим. Пускай будет покупка мощностей. Так, начните использовать NiceHash. Все, начинаем использовать NiceHash. У нас здесь обычный, а, в принципе, интерфейс. Помогите нам а, побороть опасную политику Microsoft, направленную против сферы криптовалют. Мы просим целую целый криптовалют имущество, нам то-то, то-то, то. -то, -то, -то ну ладно, это пока мы не трогаем, нам это в принципе не надо. Торгуйте э, своим заработком от майнинга. Нам тоже это не надо. Что у нас здесь в принципе сейчас на данные здесь есть? Мои кошельки на данный момент здесь у нас имеется только один криптовалютный кошелек. Это у нас э, здесь э, биткоин кошелек. Мы в принципе будем майнить любую криптовалюту. Она будет конвертироваться автоматически в биткоины. И здесь у нас будет копиться BTC. А далее, что у нас здесь есть майнинг. Майнинг. И здесь мы, в принципе, так, обзор менеджера гигов, а, пропустить обзор. Так, здесь нам не надо. А здесь будут отображаться все подключенные ваши устройства, компьютеры и так далее. Здесь статистика будет отображаться, а здесь адреса для майнинга, адрес кошелька майнинга. А можете скопировать этот кошелек, и здесь у вас а, ну, на этот кошелек вам все приходит, в принципе. Так, далее, что у нас э, здесь имеется, далее после майнинг аккаунта здесь у нас имеется биржа, и здесь мы можем а, либо же обменивать криптовалюты, либо же торговать э, данными криптовалютами. А здесь у нас имеется стандартный биткоин кошелек, здесь э, мы рассматриваем обмен валюты. К примеру, у нас есть биткоин, мы выбрали любую криптовалюту, которую мы хотим менять биткоин, к примеру, выбрали, и мы хотим его зафиксировать в USDT, чтобы, к примеру, у нас не была как бы проблем с тем, то, что биткоин упал, а USDT это цифровой доллар. В принципе, в долларах мы будем сохраняем Выбираем 100% и выбираем криптовалюту, на которую мы будем менять. К примеру, здесь у нас USDT, Tether, да, а выбираем сколько, насколько, просмотр курса обмена нажимаем и обменять. Сейчас у нас нет криптовалюты, поэтому нечего нам менять. А комиссия 0,5% от транзакции, то есть даже менее 1%. Здесь у нас имеются различные рынки, мы можем посмотреть, что, чего и где у нас здесь есть. А выбираем рынок для торговли, BTC, USDT, либо же а, э, ETH, USDT, ну лучше выбирать э, BTC, USDT. А, самый такой лучший вариант а, выбрали и здесь нажали, к примеру, торги обычная криптовалютная биржа. Так, пропустить обзор. Мы сейчас пропустим обзор. А здесь вы видите, что торгует. Здесь э, цена, по которой покупаете, э, за сколько хотите купить и так далее. Здесь э, продажа. Все как на обычной бирже. А здесь у нас а, все стандартно. То есть мы переходим обратно в наш аккаунт. Так, здесь у нас уведомления наши показаны, новинки, не новинки. А, можно темную тему включить и так далее. Так, переходим в кабинет NiceHash, перешли в кабинет NiceHash. И здесь у нас есть кошельки. А какие кошельки я вам советую добавить, в принципе. Ну, когда вы будете делать обмен криптовалюты э, а, на ту или иную, у вас кошельки автоматически здесь будут добавляться. Здесь, в принципе, вот много кошельков. Поначалу у вас э, здесь будет только BTC кошелек. Dogecoin, здесь а вот новые, которые кошельки у нас добавлен. Но ну, нас интересует сейчас сам процент, процесс майнинга и в принципе подключение наших видеокарт. А, что мы сделаем? А, мы переходим вот сюда вот в майнинг и здесь у нас есть такая вот штука загрузить майнер. А, нажимаем загрузить майнер и выбираем а NestHash Miner. Здесь NestHash Miner, в принципе, здесь есть специфика и подписью поддерживает NVIDIA. Его мы не загружаем, а мы загружаем именно вот этот э, а, NestHash Miner, который AMD, NVIDIA, Intel. Выбираем его. Я принимаю условия. Далее, что нам надо? Отключение защиты в реальном времени и добавление, исключей, добавление в исключение. Метод разрешения и восстановления так далее. Так, рекомендуется. Вот здесь ссылочку я добавлю в описании, как сделать так, чтобы защитник Windows не удалял а, ваши файлы. А мы перейдем уже по стандарту, что нам надо сделать. Мы должны перейти в наш защитник Windows, переходим в наш защитник Windows. А, здесь э, защита от вирусов и угроз. В защите от вирусов и угроз мы вы, спускаемся вниз. Управление настройками. В управлении настройками мы на данный момент э, здесь... А, но сейчас нам необходимо скачать наш сам Nice Hash Miner. Для его дальнейшей установки переходим в браузер. В браузере выбираем вкладочку «Майнинг». Во вкладочке «Майнинг» у нас здесь справа есть такая «Загрузить майнер». Нажали, выбираем на Hash Miner AMD NVIDIA Intel, а, соглашаемся с условием, перейти на GitHub нас перекидывает. И здесь выбираем версию Download на Scratch Miner 3.0.6.5 Installer. Он у нас скачивается, конечно же, данный майнер. И скачивается по умолчанию он в папку загрузки, которую вам необходимо добавить в исключение, либо же сам на хэш добавить в исключение, либо же скачать ту папку, чтобы добавить в исключение. Там, ну, короче, одни исключения. Билл Гейтс против майнеров. Если что, так, здесь открыть небезопасный файл. Либо же переходим в папочку загрузки для его перемещения. Так, здесь не подтверждено. Кликаем по нему. Ну да, здесь ничего не откроет. Прямо в браузере надо нажимать правой кнопкой «Открыть небезопасный файл», если он у вас не скачался. Здесь можно закрыть и переместить его уже на рабочий стол. В папке загрузки он уже будет нормально отображаться. В новой версии винды, кстати, а, нельзя так просто открыть небезопасный файл. Там немножко по-другому надо действовать. Так, перемещу его на рабочий стол, и мы продолжим установку. Переходим к установке нашего Nice Нажимаем правой кнопкой э, мышки здесь. Э, ну, здесь мы, конечно же, должны отключить защитник. Защитник, защитник у нас э, здесь полностью выключен. А мы все выключили здесь в защитнике. А, здесь э, нажимаем правой кнопкой, нажимаем «Запустить от имени администратора», нажимаем «Спект», «Финиш», и здесь у нас пошла наша установочка нашего NSH сейчас. А, то есть принимаем, принимаем, э, выбираем язык, э, язык выбран, нажимаем «Next», а вот здесь нас просят отсканировать QR-код с помощью Google Аутентификатора. Как его установить, настроить, отсканировать. Сейчас я вам покажу. Много аутентификатор на смартфоне делается достаточно просто. Заходим в Play Market и прописываем Google аутентификатор э, в поиске. Пишем Google аутентификатор, вводим, э, нажимаем установить, у нас начинается установочка. А, то есть э, он потребуется нам для того, чтобы отсканировать полученный QR-код и у нас будут генерироваться различные цифры в Google аутентификаторе. Обязательно надо учитывать то, что время на вашем смартфоне и на компьютере должно быть одинаково. То есть без этого ну абсолютно никак. Сканируете QR-код полученный. Бывает он выдает ошибку. Если выдает ошибку, то вам необходимо будет а, ввести а, все вручную, как это делать, я здесь именно показывать Google Аутентификатор не буду, у него бывают э, некие глюки. То есть нажимаем «Открыть», у нас э, Google Аутентификатор открывается. Э, здесь полистать я советую, кто он от вас не отстанет. А нажать на час. Начать на час. Google на час. А, так, а здесь можно импортировать имеющиеся аккаунты, либо нажать «Сканировать QR-код». Я нажимаю «Сканировать QR-код», к примеру. Ну, он может сканироваться, а может э, не сканироваться. Нажмете «Сканировать», э, «Разрешить» нажмете. У вас появится а, вот такой вот наводчик, который вы должны будете навести на QR-код и отсканировать. И у вас все автоматически добавится есть э, сейчас нам это не надо, потому что мы будем смотреть немножко другой путь. Э, кстати, здесь на три точки необходимо будет нажать. И здесь э, есть у нас настройки, вкладочка. А во вкладочке настройки а здесь у нас есть коррекция времени для кодов. Нажимаем на коррекцию и нажимаем синхронизация. А здесь у нас пройдет синхронизация подключения к серверу. А, соответственно, ну, в принципе-то здесь, в общем-то, все. А, по QR-коду, а мы возвращаемся к нашему приложению и э, тому, как э, все нам сделать э, без Google Аутентификатора. А забыл добавить кое-какую важную информацию по NiceHash, которую э, не сказал. А вам необходимо добавить его в исключение защитника Windows. Для этого вы переходите в свой компьютер, там на диск C, на диске C вы заходите в пользователи, а, в пользователях вы заходите э, название своего аккаунта, там э, ваш ник, либо так далее. А, далее переходите здесь в вид э, и здесь скрытые элементы включить. А, включены у вас скрытые элементы. Здесь есть папочка AppData. И здесь есть папочка Local. В папочке Local здесь нужно найти папочка Programs. В папочке Programs здесь у нас NiceHash Miner. А, в принципе, здесь добавлен. То есть эту папочку нам необходимо добавить в исключении защитника Windows. То есть мы снова переходим в защитник Windows наш, который никак не хочет с нами сотрудничать. Microsoft вообще не, не любит NiceHash и борется с криптовалютами, потому что они, э, видать, э, на этом поприще хотят свою крипту запускать, возможно. Mm так, защита от вирусов и угроз. Спускаемся в управление настройками. В управлении настройками мы переходим добавление и удаление исключений. Как добавлять и удалять исключения, чтобы защитник Windows не удалял. Также ссылочка там в описании будет. Так, э, здесь э, мы добавляем папку и... Так, ну давай уже. Все. Так, он открыл нам папочку здесь мы переходим э, в наш э, диск C, в нашем диске C а мы выбираем пользователи, нас выбираем, Updata, Local а, и здесь папочка Programs, в ней а, папочка, то есть у нас э, Nice Miner, выбор папки добавили. Далее добавляем файл. Добавляем файл. То есть мы переходим снова на диск C, а пользователи, хомы, так, AppData, Local, все то же самое. Здесь э, где оно? Programs, Nice Hash Miner и сам Nice Hash Miner мы здесь а, добавляем. Нажимаем открыть. Все, добавлено. И добавить снова папка Ой, снова диск C, пользователи, хомы, updata. Так, здесь у нас local no. Так, снова в локал заходим, снова здесь э, программ, nice hash. И здесь у нас Майнер плагинс. Майнер плагинс. Выбор папки. Добавили. А, все. А далее, что нам требуется, это включить наш защитник Windows. А, защитник Windows мы включаем. Теперь уже защита от вирусов и угроз, управление настройками и все включаем. Так, автоматическую уберем. Не надо нам. А, все. На этом все. Что ж, а мы непосредственно сейчас в этом Google аутентификаторе все сделаем. А, так, а, чтобы нам не потребовался вообще этот аутентификатор. То есть э, здесь э, мы должны нажать, э, так, что здесь, вот биткоин адреса вручную. Нажимаем, и мы должны перейти снова в наш NiceHash. Ну, здесь, в принципе, показывает сразу же вам менюшка высветилась, что и как сделать. Мы переходим снова в наш аккаунт NiceHash, здесь э, выбираем вкладочку майнинг, во вкладочке майнинг здесь у нас адреса для майнинга. Копировать нажимаем, скопировали адрес для майнинга. А, все, у нас имеется адрес для майнинга. Так, сворачиваем и вставляем Ctrl-V, вставляем и нажимаем сохранить. А, пошла установочка нашего NiceHash. А, кстати, это лучше, чем э, вводить Google аутентификатор. Google аутентификатор, по сути, это реально просто жесть. Он, конечно, будет добавить вам безопасности, но если вы потеряете телефон, либо же еще что-то, восстановление данных будет у вас идти с помощью специальных кодов там и так далее что очень-очень-очень накладно будет и плохо вообще для вас. Бывает вообще вам придется фотографироваться с паспортом, а, по стоечке смирной, написать nice hash на бумажечке и отправлять. Так что Google Аутентификатор я советую лучше вообще не использовать, тем более если вы майните на компьютере, на котором одна там две видеокарты стоит там, и вообще забудьте про него. То есть он вам не нужен с одной-двумя видеокартами. Если у вас там 3090 10 штук, другое дело, а так вообще забудьте. Либо же заведите отдельный телефон, который будет лежать дома, которым вы будете пользоваться только дома. Так, что нам надо сделать здесь? Как видите, ни менюшки, ничего стандартного нету. Мы нажимаем аспект, аспект, это всю чушь нажимаем. Нажимаем перезапустить, у нас идет перезапуск. Насчет Google аутентификатора я вас предупредил, это очень опасная штука. А, так, идет у нас перезапуск NiceHash, а он скачал какие-то обновления, здесь, в принципе, он нам показывает троечку. Здесь обновление плагин майнера. И здесь можем э, нажать э, так «Развернуть», «Удалить». А, так, новая версия NB Miner была установлена, увеличена вирту... увеличить виртуальную память, развернуть. На ну, NiceCache рекомендует увеличить виртуальную память для правильной работы всех алгоритмов. Увеличить виртуальную память. Так, где у нас увеличить виртуальную память? А, мы переходим на этот компьютер. Так, здесь нажимаем «Свойства». А, свойства. Ну, в принципе, здесь в моей версии выглядит так. И мы переходим в диспетчер устройств. И в диспетчере, так, не диспетчер устройств, а дополнительные параметры системы. Если у вас новая версия Windows, то где находится а, диспетчер устройств, настройки удаленного доступа, дополнительные параметры системы. Вот здесь вот я ссылочку вверху справа и в описании закреплю а, под видео. Так что смотрите, потому что все очень поменялось уже десятки и выглядит не так. Здесь просто старая система стоит. Я отключил на не обновление. Так, здесь нам а, действие надо зайти, профили пользователей. И здесь так, дополнительно вкладочка «Параметры быстродействия». Дополнительно мы выбираем «Изменить». И здесь у меня, в принципе, по выбору системы стоит, но а, вы можете указать размер. А, нажимаете «Указать размер» и выбираете тот диск, с которого будет браться память. А, соответственно, а сколько памяти вам надо. А, сколько у вас видеокарт, столько памяти и надо. Например, у нас установлены две видеокарты, и суммарное количество памяти на видеокартах составляет 16 а, э, гигабайт, к примеру, 2 по 8. А, то есть вам надо добавить 16 и желательно еще добавить э, где-то, ну, думаю, а, сверху, то есть э, система может где-то у вас попросить там сколько-то или так далее, то есть оперативки будет не хватать. А, то есть э, я советую вам добавить еще, наверное, где-то 30 сверху, то есть 60 э, гигабайт добавляйте и не ошибетесь. А, у меня без файла подкачки, я в принципе так размер по выбору системы, как было, так и оставлю. Ничего менять здесь не буду, потому что это пробная версия. То есть я показал, где вам поменять. 60 там вводите, нажмете применить, перезагрузитесь и так далее. А что дальше нам надо? Заходим в кабинет, здесь заходим в устройство. И в устройствах нам, соответственно, необходимо здесь выбрать а, те видеокарты, которые у нас здесь есть. В принципе, здесь у нас 1070 10, Ti и 1660 Super а, стоит а, видеокарточка. Э, и в этих э, видеокартах мы, конечно же, э, будем уже проходить бенчмарки. Нам нажать бенчмарк, выбрать видеокарту. Ну, я выберу 1660 Super, так вот, к примеру. Здесь алгоритмы, можно все алгоритмы выбрать, но мы все не будем. Отключаем ненужные алгоритмы, мы будем только эфирчик. Оставим вот, да, Гер Хашимото, NB Miner. И Dagger Hashimoto здесь э, доступен экскаватор. То есть э, здесь вот два алгоритма для этой видеокарты. Мы выбрали, спускаемся вниз, и здесь у нас 1070. Dagger Hashimoto здесь и ставим. Здесь Dagger Hashimoto B-Miner. Остальное мы все выключаем. А почему выключаем? Да потому что эти криптовалюты мы в данный момент не майним а на их обработочку сейчас э, займет время. А, то есть здесь нажимаем «Начать бенчмарк» и у нас э, бенчмарк будет идти по четырем алгоритмам. А у каждой видео, ну по двум алгоритмам, два алгоритма здесь на одну видеокарту и два алгоритма на другую видеокарту. Как видите, а, ждущие тестирования 4. А, то есть видео будет затянутым. Почему оно будет затянутым? Да потому что все максимально подробно, а, все насколько это подробно возможно, мы сейчас будем здесь делать. Что ж, э, здесь у нас э, можем посмотреть устройство. А, два из трех э, для процессора мы вообще выключаем, смысла нету. Он либо будет в минус наманить манера, либо еще что-то, то есть, либо же будет впритык. То есть вы просто электроэнергию будете менять на криптовалюту. То есть детям это хорошо, у родителей из кармана вытягивать денежку а, через электроэнергию, и родители об этом даже и знать не будут. То есть вот так вот, в принципе, э, дети бывают поступают. Так, у нас осталось здесь еще два алгоритма. После того, как эти два алгоритма у нас пройдут э, бенчмарк, э, мы, в принципе, а, выключим посмотрим, что будет прибыльнее на данный момент NB miner либо же экскаватор. То есть, что будет прибыльнее, то и помайним. Сразу же по настройке, по настройке заходим в MSI Afterburner. Ну, здесь э, сразу же экскаватор запустился. То есть, он, походу, оказался самым прибыльным. То есть, ну да ладно. Так, экскаватор здесь. Так, нужно настроить наши видеокарты а, для начала. А, выбираем 1660. А, выбрали 1660, к примеру. Если у вас карта на микро, ну, на микроне, а, то есть, э, чтобы она манила 31 мегахэш, а не 23 мегахэша, если вам с Samsung э, не повезло, то вы, в принципе, здесь ну, если на какой-то другой даже памяти, все в минус уводите, то есть power limit минус, temp э, limit минус, core clock минус, э, memory в минус, и, в принципе, 50 оборотов по кулькам нам будет достаточно для майнинга. А по 1070, если настроечка идет, э, здесь мы а, заходим и выставляем power limit 80, а, здесь темп лимит э, можно, в принципе, э, к нему прикрепить. А коры минус 150, по памяти плюс 600, смысла выставлять 800, э, пол мегахэша вам роли не сыграет. Ну, вентиляторы в зависимости от того, насколько ваша карта греется. Сразу же говорю, 68 градусов это нормальная температура, но эту температуру лучше по ядру не перепрыгивать для майнинга, а так как в принципе, нагрев чипа также греет э, рядом располагающиеся, возможно, чипы памяти, то есть это будет не есть хорошо. Желательно карточку держать 59-65 градусов, любую. То есть здесь мы выставили, настроечки применили, нажали на один, все, применили. И все, в принципе, у нас все работает из коробочки сейчас на данный момент. По алгоритмам здесь, в принципе, если а, хорошо майнит экскаватор, мы NB а, майнер отключаем. NB майнер. Ну, в принципе, он будет а, перепрыгивать с одного майнера, если NB майнер будет прибыльнее, то он перейдет на NB майнер автоматом, то есть переключиться можно и оставить. Можно остановить и так далее. А здесь по устройствам мы сразу же можем а, видеть, наблюдать. А, MSI Afterburner можно на данный момент свернуть и перейти и посмотреть к устройствам. Как видите, здесь у нас отображается процессор, он у нас отключен, нагрузка на процессор, нагрузка на видеокарты отображается, скорость вентилятора у нас показывается, тоже скорость вентилятора у нас показывается. А здесь, в принципе, минимальный доход, сколько они майнят э, в мили Э, BTC там температура показывается. Если мы хотим остановить какую-то из карточек, мы нажимаем, к примеру, 1660 Super хотим остановить. Она э, у нас основная, а вторая подключена просто хвостом. Мы нажимаем стоп. А здесь вот так вот выключаем. И у нас сейчас майнер автоматически здесь э, должен перезапуститься. А, да, он автоматически перезапустился, но уже с одной видеокартой, а здесь 70 Ti. Хотим остановить ее, нажимаем стоп, э, нажимаем выключить. Чтобы включить, нам обратно вернуть надо ползунки и нажать а, включить. То есть нажали включить, у нас пошел сейчас майнинг. далее, что здесь по настройкам я рекомендую сделать. Кошелек мы добавляли, в принципе, кошелек, а, тот с хэша, который мы брали. Еще раз покажу, где он находится, майнинг. Здесь адреса для майнинга. И вот кошелек мы скопировали, да, к примеру. И вставили сюда, если у вас, к примеру, ну, здесь не оказалось кошелька. Здесь у вас Worker 1 будет название, можете его переименовать. Здесь майнить независимо от дохода, единицы измерения можете выбрать э, в днях. А здесь отображать чистый доход а без электроэнергии, прибыль и так далее. Но ну, это не рекомендую вам трогать. А здесь а, переходим сейчас в расширенные настройки. А в расширенных настройках мы можем э, автозапуск майнинга, то есть если хэш у вас а, запустился, то есть вы его открыли, сразу же начнется майнинг. Разрешить несколько экземпляров, а запуск при загрузке системы, если нажмете, то если у вас стоит Windows, э, при запуске Windows у вас автоматически запустится NiceHash, но так также начнется автоматический майнинг, но фишка-то в том, то, что у вас э, в MSI автобернере, настройки, которые вы применили после перезагрузки, а обычно если то есть аварийно был завершен запуск операционной системы, то у вас настройки здесь все сбросятся и вам будет необходимо их вернуть, а, данные настройки, то есть как-то так. И у вас э, будет э, идти перегрев, во-первых, видеокарты, кулера будут работать в автомате, а прибыль у вас уменьшится, видеокарты будут майнить меньше, энергии электричества потреблять больше, греться больше, короче, все это очень-очень плохо. А, свернуть в трей, здесь а, автообозначение, предупреждать о версии драйвера, отключить отчеты об ошибках Windows, уведомлять об интернет-соединении. То есть, если интернет-соединение у вас пропадет, а то вам на почту придет уведомление, то что у вас а, нет интернета и вы можете зайти а, в свой аккаунт, к примеру, как-то там пойти домой, что-то сделать и в принципе здесь здесь и так далее, и так далее. Отключить мониторинг статуса, отключить настройку в режим реального времени. Так, переходим в кабинет. Здесь в кабинете у нас, в принципе, отображается здесь текущая прибыль в неделю с этих двух видеокарт. Здесь неделю. Так, в настройках в общих. Э, здесь week. А, мы перейдем в день. Давайте единицы измерения в день. Переходим в день. А, в день с двух этих видеокарт прибыль сейчас. А, можем посмотреть. Так, кабинет, устройство устройство. Так, одну видеокарту мы не запустили. Так, сейчас запустим э, вторую видеокарту. И с двумя видеокартами у нас пойдет э, майнинг. Так, перезапустился наш экскаватор. Майнинг начался. Сейчас немного погодя, здесь э, в течение дня будут в долларах отображаться. Можно в настройках, конечно, здесь пошариться выбрать вашу локацию. Локация Европа. Валюту можете выбрать э, здесь а, рубли. Поискать. Сейчас мы поищем. Так, так, так. Либо я слепой, либо я ничего не вижу. Вот он, руб. Нажимаем руб, кабинет, так. И вот с двух видеокарт таких, вот столько-то вот э, биткоинов в день типа майнит, и в деньгах это в день на данный момент на 28.06.21 года 16.42 по времени по Екатеринбургу это 247 рублей 52 э, копейки в день. Это одна видеокарта 1660 Super и э, там видеокарта, которая в принципе-то а, которую мы решили заманить это 1070 Ti Gaming от MSI. То есть мы решили ее заманить, она у нас будет майнить 4 года без обслуживания, ей будет, э, в принципе, ну, я анонсировал видео вот здесь вот э, в подсказочках, э, закреплю и в описании ссылочку на видео, а сколько живут видеокарты в майнинге, мы в январе ее посмотрим и, возможно, отправим ее на пятый или на шестой год, чтобы убедиться, сколько они там живут. Так, сейчас у нас идет майнинг, и мы можем перейти в наш кабинет уже а, по NiceHash. Так, как видите, здесь у нас в нашем кабинете активных ригов сейчас показывается А1. А показывается в долларах, сколько сейчас у нас идет доход. А здесь переходим на майнинг, и здесь показывается, ну, здесь в евро у нас указано. Да, пропустить здесь обзор, мы можем в настройках там указать уже, это, что у нас там, где у нас а, будет. Так, по статистике, нам без разницы так-то пропустить обзор здесь вот евро, сумма которую вы зарабатываете майнинг за 24 часа. Ну, евро так евро. Нам вообще все равно. А здесь будет показано количество намайненного у нас, э, соответственно. А здесь в биткоинах. А здесь, как видите, здесь кабинет, майнинг. И также у меня еще есть э, более старое видео, там по NiceHash, там вы сможете ознакомиться, как вывести деньги с NiceHash, а, как э, майнить на пул Binance. И более старый ролик по NiceHash, но он тоже актуальный, но он не такой подробный, как этот. То есть этот уже с новыми нововведениями, с ошибками Google аутентификатора, что делать, если это происходит. То есть в этом видео это уже есть, это уже более дополненная версия. Как выводить деньги с NiceHash там, и так далее, там, и куда, там, чего, на биржу Binance, как продавать это все на бирже Binance, там, как вывести крипту там и деньги там э, с биржи Binance. Я тоже ссылочки закреплю в описании с теми видео, тоже сможете ознакомиться. Также ссылочку на регистрацию на Binance там же закреплю и ссылочку на регистрацию в NiceHash. Надеюсь, данное видео было полезно, информативно, но довольно-таки сложно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. То есть пришлось создать новый аккаунт, чтобы вам все это более подробно показать. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.